The fair travelers started their fair crawl of Park Ella at restaurant Solisbrücke, which has been built close to Bridge Solis, the highest part of famous Albula Railway. The bridge is considered a part of World Heritage and family Salzgeber do their best to accommodate travelers who come to see it. This is their story. wir sind, also unsere Familie ist jetzt also über 50 Jahre hier. Ist das immer ein Restaurant gewesen, vorher auch. Es wurde dann, ja, der Kantinenbetrieb wurde dann vermehrt zu, zu Restaurant. Das schöne Bienenhaus. Also ich habe zwei Kinder, oder? Ja, das langt. Gell? Ich will im Fenster angeschaut. Das ist ein kleiner. Und sonst kleiner. Das sieht man fast nicht. Das ganz rechts ist rausgekommen. Es war dann auch äh, die Idee, den Kinderspielplatz zu bauen, ne? Oder Nein, war der schon vorher? vorher schon gehabt, genau für unsere Gäste. Okay. Wir haben auch jetzt, natürlich seit dem Restaurant ist viel äh, Durchgangsverkehr, wir sind sehr weit. Und dann ist das so der ideale äh, Halteplatz mit Kind und überhaupt zum eine Pause machen. Ja. Und auch jetzt die letzten Jahre waren hier sehr viele Baustellen vom Mähwerk und auch RHB und dann ist das wieder immer genutzt. Als, das Haus, Haus wird immer noch genutzt von den Handwerkern? Immer wieder, ja. Ihr habt aber keine Zimmer zu vermieten? Nein, Zimmer nicht. Und von oben her, vom Albula, passt natürlich die Albula. Und Solis, Solas sagt man auch es kommt auch von dort her, von der Talsohle. Also es war der, es war der tiefste Punkt in, in der Gegend, da es, wo es eine Brücke gegeben hat. Früher war die Brücke unten. Ah. Äh, der tiefste Punkt. Ja. Und jetzt ist es die höchste Brücke. Jetzt ist es die höchste Brücke der RHB. Ja, von, ja. Solly's Brücke has been built out of limestone, the stone that can be found in the nearby mountains. It has been built in 1902 and renovated in 1997. Family Salzgeber offers local delicacies in their restaurant. They fed us some for breakfast and we were ready to start the fair crawl. Ja, Was sind hier so die größten Herausforderungen, wenn man ein Restaurant hat oder wenn man nachhaltig sein will? Gut, Damian. Äh, Preis-Leistungs-Verhältnis. <laughs> äh, regional nachhaltig ist halt immer auch eine Frage vom Preis, vom Einkaufspreis. Und ja. äh, bei uns ist es wirklich Gäste, Hallo. die eigentlich hoi, hoi. Äh, durchfahren, reststättenmässig, wenn wir eine Viertelstunde Pause machen, so schnell wie möglich weiter. ist natürlich die Frage, ob sie den Preis dann auch zahlen dafür. Ja. Das ist eigentlich schon unser... Äh, Darum äh, haben wir nach wie vor Schnitzel Pommes natürlich auf der Karte. <laughs> das ist immer noch das Begehrteste, dass man für den Halt, aber äh, sie können auswählen zwischen regionalen Produkten, die halt vielleicht auch ihren Preis haben, und eben etwas Schnelles zum Wiedergeben. Und das... Oh, von der... <laughs> Damian, die, die Höhe der Brücke bis zum Wasser. Du bist noch überall so auf dem Foto. 92 Meter. 92 Meter zwischen den Gleisen und, äh, und dem Wasser. Und dem Ja, hier, aber. Also. Ja, eigentlich auf, auf das allgemeine Bestehen, <laughs> das ist, dass wir immer noch da sind in ja. diesem Restaurant. Ja, das gehört zur Nachhaltigkeit. Ah, genau, das sind wir eigentlich schon. Dass wir uns hier einen Familienbetrieb aufrechterhalten können aufrechterhalten mhm. Aua, aua, aua.